欢迎大家来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语，讲做人道理。今天神要向我们说什么？第二十讲。 不好如此伤人。他讥诮那好讥诮的人，是恩给谦卑的人。什么是讥诮的人呢？那就是一般上有一些人讲话的口气啦、话语啦、用词啦、表达，特别是在批评、指责。 或者是要查问一些事情的时候，他们的一些的口气、用词是会要挖苦你、为难你、尖酸刻薄、冷嘲热讽啊，这些人我们叫做讥诮的人。我们讲一般说，就是这些人很会讽刺人。那在我们的生活周围，其实。 也不长，也长了，哦，偶尔都会有这一类的人，他们讲话的方式，你说他有意，你说无意，我们也不懂，哦，总之就会有这样的一些人，他们讲话就是也不懂得尊重你，也不懂得怎么样的去好好的表达，就是为难你，然后给你没有面子。 然后升职严重，哎呀，你都抬不起头来。所以，他不懂得尊重你，为难你，使你抬不起头来。那很多时候，你又好像你能够做什么？通常这些的人，他能够讲这样的话，多数哦，哈，我们不是要特别针对这样人呢。不多数呢，就是你是他手下，他是有影响力的，然后他可以给你升职。 他可以给你加薪，啊，他讲一些话，啊，就左右一些东西的，所以可能你是他下属咯，啊，他可能呢就是，啊，就是你家里的人，啊，这些亲戚朋友啦，哦，关系，哦，有在那边，所以你也很难去怎么样的去吵啦闹啦，为了关系，为了面子，啊，为了家庭。 有可能为了饭碗，所以你也做不了什么。有些时候你就忍气吞声。当然，有些时候到一个地步呢，你痛苦、受伤、自尊啊崩溃， <laughs> 然后你流泪痛哭，我也不知道啦啊。总之，这样的人在我们周围里面他是会出现的。但是圣经是很明的告诉我们。 神是不喜悦这些机巧的人，所以今天我们作为一个督徒呢，我们真的是要谨慎，就是我们在讲话、表达这方面，我们要自我的一个约束，我们不好去伤害别人，使到别人为难，我们要有各方面的这个谅解、包容。 或者在当中讲话呢，学习柔和，那态度呢，学习和睦，不好用这些尖酸刻薄的话去冷嘲热讽，然后去挖苦为难别人。那我们这样的话才能够见证上帝。这是今天神。 要对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，我们是光，我们是盐。主，你是博爱的神；主，你是慈爱的神。所以，我们也要学习怎么样的去活出一个爱。所以，这些讥诮的表达方式都是羞辱神，不能见证神。所以，帮助者。 我们，如果我们有这样的坏习惯，我们改掉，祈求主你帮助我们，都知道高奉耶稣基督的生命，阿门。那有些弟兄姐妹们，他们就在这个油管那边写一些字。 我希望大家能够互动一下啦！哦，当然，你不单单是写给我，哎，可以弟兄其他的人写一些东西，你也可以给他一个赞，也给他一个鼓励。哦，我们大家彼此学习成长。然，我也希望你写下一些问题，往后我收集也可以做问题解答了。那当然，这个希望大家也不要忘记了哦。哦，希望呃，我这样的去。 呃，安排一次节目啊，希望大家也能够啊，好好的去分享啊。那你要做的是什么？转发，爱心支持。因为什么呢？因为因为是你的参与就是我的动力。 给我加油！周一三五再见，耶稣爱你，上帝祝福你。